ご視聴ありがとうございます。リア系の花沢です。本日はこちら、経絡ストレッチリンパマッサージという本を参考に、むくみや関節痛に効くマッサージとストレッチをご紹介します。まず、膀胱系のマッサージとストレッチをします。 オイルかジェルなどをももの裏側に塗ってください中ズボンなどで行う場合は何も塗らなくていいです。 で体を前かがみにして両足を揃えて立って体を前かがみにしますねそしてももの裏側に手を当てて掴むようにしてお尻の仙骨の方までさすり上げていきます 口径を刺激すると排出が促されて体の水分調整ですとか代謝が良くなります次はお腹のツボ水分ですね薬指がおへそのところに来るようにして指を揃えてゆっくり12345と押してください水分というツボで、えー 排泄を高めたり水分調整をします冷えやむくみのある方は特に押さえておきたいツボです3回押してください12345 12345してください次にふくらはぎのリンパマッサージを行いますここではこの内くるぶしの この体型っていうツボとの内くるぶしから指4本分上がったところにある三陰交というツボを刺激するようにしてリンパマッサージを行います片膝を立ててオイルを塗っていきますそしてこのようにしてさっき 示した体型とサイン項を指で当てるようにしながらこのすねの骨際に沿って上げていきますね膝裏まで手を左右交互に動かして持ち上げていきますね。 形のラインひひ秘蔵の比ですね比の経絡上は女性特にその産院子が重要なツボになるんですけれども女性の産理とか婦人の産理と言われるように、えー、冷えとかむくみとか、えー、あるいは月経に関する 婦人科系のトラブルなどですねに非常によく効くツボとされていましてこのようにふくらはぎのリンパマッサージを行いますと冷えやむくみ関節痛、えー、あるいは更年期障害ですとか肌荒れにも効果があるとされています じように行っていきますね膝裏まで足首から膝裏まで特に内側をしっかり行うようにしてさすり上げていきます、えー、リンパの流れは非常にゆっくりしたものですので さっさっとやらずにですね少しじっくりと、えー、ある程度圧をかけながらゆっくり上にさすり上げていってください。こういう形ですね。ここが体型でここがサン陰交ですので。 そこをしっかりと当てるようにしながらマッサージを行ってください次は膝裏のつぼ押しですここでは一羽というツボを押しますちょうど真ん中に膝裏の真ん中にあるツボですここは痛みを和らげる効果がありますので膝が痛い方や腰痛のある方はぜひ覚えておきたいツボですそれでは実際に押していきますねこのように 中指人差し指中指薬指を揃えて膝の裏側に当てて12345秒間、えー、押してゆっくりと戻しますでまたゆっくりと力を入れて12345秒間押したら12345と同じぐらいの時間をかけて離しますこれを3回繰り返してください 反対の足も同じように行います次に下半身足全体の経絡を刺激する マッサージとストレッチを行います息をはーっと吐いてなるべく広く足を開きますそして内倒し外倒しというふうに足を前後に倒しますねこれで、えー、下半身の経絡を全部刺激します その姿勢のまま足首から鼠径部まで足全体をさすり上げます。ストレッチとリンパマッサージを併用することで足全体の歪みやむくみを改善します の膝から上はこの部分ですね肘から先を使ってするようにすると効果的に楽にできます 回しを行います 最後に太もも前面のストレッチをします、えー、左足で立って右足の甲と指先部分を包むように持ってお尻に引きつけるようにします経絡上では異形と非形のストレッチになります、えー、足の甲と指先を片手で 持って左足で立って右足を上げて甲と指先を右手で掴んでお尻にくっつけるようにしますこれで十分伸びる方はこれでいいんですけれどももっと伸びる感じがあるかあの欲しい方はこういうふうに、えー、さらに引き付けを強く強くこう上げていくようにすると伸びが強くなります。 でこれで不安定な方は片手を壁などについて行ってくださいで反対も同じように行いますねこのようにして伸ばしますでもっと伸びるという方はここに、えー、体を少し前に倒して、えー より足を高く上げるようにすると伸びが強くなります、はい、以上ですありがとうございました